Killing spree for the red team! अगर तू कुछ बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी कि अगर तू दो चार बाजी हार गया तो कोई दिक्कत नहीं तुझे उससे भी कुछ सीख मिलेगी लेकिन एक बात याद रख मेरे दोस्त ये कलयुग है मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा अगर मांगेगा तो सिर्फ भीख मिलेगी Team match, let's go. The blue team has scored for the first time! साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो Killing spree for the red team! बड़े दिन बाद न देखा दिन रात सारा Target दिन down! चलेगी कब्जी मैं खेलूं क्लासिक या Clear! Keyboard mode Sabura. जी का भूत सवार दिन रात बस पबजी ही चलेगी यार यहाँ लोग जाने बन जाते दोस्त टीम में इकट्ठे होके गोलियां चलाते एक दूसरे को रिवाइव कर बचाते जब जख्मी हो जाते यूज मेडिकेट करके हेल्थ बढ़ाते मेन किलर है कर kill via loot energy drink पीकर खुशियां मनाते जैसे तैसे को बचाऊ मैं रूलन से दूर होके बंदे फड़काऊ मैं पक्का ठिकाना कोचिंग हमारा डरते सब हमसे डेंजर स्क्वाड है हमारा सटा सर जितना भी बंदूक मिले पर लेकर जा सर कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुक्के घबरा मत तू जा मत अकेले दोस्तों का साथ में खेले जिना के लगे लाशों के चेले अब लगा ले स्कोप लगा ले होप सुन नसीब से अजीब से लगा है शॉट कोई करीब से बरसते अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बॉट्स कोई लड़की के मुंह में लगे तुझे हॉट लड़की आ भी तेज है मारे तेरी बहुत दबा दे तू है ढूंढ ले कोई शेल कोई रिवाइव करे तो मी माई सेल्फ अब छली कर दूंगा खाली कर दूंगा लोहा अंदर तेरे पूरा भर दूंगा मैं करूंगा ऐसा काम कर दूंगा हलक जाम only be one winner. Let's go. शुक्रमान ये तो बस गेम है सेम है कितने मेरे जैसे बस सबका एक फेम है नेम है ऋषि रिक सबसे अलग तो मैं तो हैकर मेरे तो फिर उसका भी गेम है भाई अब तू समझ जा मैं खेली हूँ कट्टर तू हटकर तो देख गेंद से दिखता है पत्थर एक चद्दर के अंदर लिपटा सुअर भी तो दिखता है ऊपर से मलमल सा सुंदर अब ऊपर से सुनकर हवा कर सब मर कह रहे हैं ठीक से दबा कर तू चाकर भी जीत ना पाएगा खाएगा तो फटके भागेगा तुम दबा कर क्षमा कर ले ली मैंने तेरी कहकर तू सहकर भी बनना चाहता हूँ बेहतर है दुनिया में झूठ से प्रेरित शहर का नेता ऊपर पर मैं मेरी बात फिर मन चाह शोर कर मन का कुछ पर चल पड़ा रोल पर कम ना होता कम ना होता शर्म का चढ़ना होता मन ना होता परम का करना होता नंगा होता डब निकल चक्कर में फंस कर घस कर सब कर हंस कर बस कर तू छप झुंड बनाकर गुन कहती सुनो मैंने कहा सुनाओ कहती प्यार सबसे अलग दिखे इश्क में कुछ ऐसा कर जाओ मैंने कहा सन की दिमाग है पत्थर मार दूंगा यहाँ से दूर भाग जाओ